拍手が小さいからみんなもう一回やりましょうはいもっとかっこいいポーズだってせーのズどういけたあ片足立ちの人がいますねちょっと長くっちゃおうかなはいはいじゃあお願いしますまだよそのままよはいましょうじゃあ大きな壁をぶち破ってください

Señor. またどこかで相談にありますので一緒に踊りましょうはい参加してくださった皆さんありがとうございましたありがとうございました